大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。第十三讲要讲什么呢？别管我，我而你不可轻看耶和华的管教。 也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所爱的儿子。早期的信徒呢，信耶稣基本上都知道，就是罪的问题得救了，然后呢，也知道就是要做一个好人，爱神又爱人，所以心中是有这样的一个。 预备，那牧师就会用圣地的话语，然后讲道啦、查经啦、小组啦，各方面的聚会常常都会来分享，所以来教导我们信徒灵命上要成长，爱神又爱人，所以信徒们基本上都知道去教堂就是这样。但是到了今天。 的信徒们呢，当然也知道，就是哦，信耶稣就是罪的问题，然后得救永生啊。但是今天呢，我们会更强调的，就是信徒要求成功、福气、好处解决问题。那今天啊，假如是说那个牧师呢，啊，就是呃讲讲道啦，然后查经啊，分享用上帝的话语来鼓励。 啊，来帮助信徒，那听听还是可以的哦。但是呢，如果实实在在的那个真的是比较具体的、个别的，来到你的面前说：“哎，你有这样的问题，责备你啊，要管教你，甚至是啊，教会有对你有这个纪律的话。”那说实在的，啊，很多时候信徒都没有这个心理预备，也不见得是愿意去谦卑的接受。 被管教、被责备，那很多时候在这个时候呢， <laughs> 就是啊，假如愿意继续留在这个教会呢， <sniffs> 那就是离牧师哈远一点啊，不要看牧师眼啊，然后呢就呃严重一点，当然呢就是那我就换别间教会了。那新加坡都有四五百间教会嘛，哦，没有你我还是可以去教会的，对不对哦？ 因为很多人都认为，呃，这个上帝在哪一间教会都是一样的嘛，哦，所以呢，是变成现在呢，我们要讲到在教会里面有责备、有管教、有纪律呢，其实很多时候这个是非常困难的，而我们也实在的哦，就是看到这对一般的这个牧者教会来说。 不是这么容易的来去处理的，但是今天经文是很明的，告诉我们是说，我儿女不可轻看耶和华的管教，你不要去厌烦他的责备，因为上帝爱你，所以他责备你。 如果上帝不爱你，他就不责备你，他也不管教你。所以，你新的主其实就是要帮助你的生命，就是以过都变成新的。那就是来到上帝的面前，用上帝的话语要去洁净你的行为，要改变你的生命。所以，有什么地方不对、不好的，上帝的话还有牧者来要去管教、来责备、啊帮助你。我们很多时候就要真的是学习谦卑的。 接受，所以，我们真的是要问问自己：，我们来教会啊，是不是有这样的一个意愿，愿意生命更成长，愿意被上帝的话来责备、被管教呢？真是想想，近来，你有没有被上帝的话来责备你？近来，圣灵有没有责备你？近来，上帝有没有管教你？其实有的话，那是上帝爱你，所以。 我们祈求主帮助，让我们谦卑的接受管教吧。我们一起祷告，天父上帝，祈求主你自己帮助着我们，让我们带着一个谦卑的态度来学习，接受主你自己的话语来洁净，来改变我们。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力哦！所以请代为转发，还有爱心支持、点阅、铃铛、点个赞吧。那希望你也能够去到这个呃 YouTube 哦，写一些你的感想、你的心得，你可以给其他人得到一些的帮助、鼓励，当然也是对我来说也是一个鼓励啦，哦，对不对？